¿Qué pasa gente? Will Smoker aquí y hoy os traigo una nueva review. Esta vez se trata de Marlboro Tats. Uh. Eh, vale, antes de empezar quería tomar un segundo para hablaros de mi agradecimiento ah, y qué ha pasado durante todo este tiempo. Mm, han pasado un montón de cosas, es decir, más de un año os podéis imaginar, ¿verdad? Yo he cambiado, han cambiado un montón de cosas, estoy en una casa nueva, como podéis ver y he estado fumando de todo, de todo. Entonces, lo cierto es que no he encontrado la motivación para subir nuevos vídeos, ya que al fin y al cabo se trata de un canal de reviews de tabaco o de cualquier otra cosa que a mí me interese subir y no es el contenido más atractivo, ¿no? Si te interesa, mm, digamos, poner buen contenido ahí fuera. Y aunque esa no es mi intención, tampoco es mi intención dedicarme a hacer reviews de tabaco, así que por eso digamos que lo he dejado estar y no he pensado mucho en ello. Pero lo cierto es que he visto que durante todo este tiempo ha habido gente que ha estado apoyando el canal, es decir, gente que ha dejado comentarios, que ha dejado sus me gusta, me ha comentado nuevas ideas para vídeos. Yo me leo todos los comentarios, todos, absolutamente todos. Así que solo puedo daros las gracias a todos los que habéis estado ahí, los que habéis visto mi contenido, que para mí es ridículo pensar que alguien se pare, aunque sea un minuto, a, a ver un vídeo de este tipo. Y me encanta. Así que os doy las gracias y especialmente a todos los que os habéis quedado ahí esperando más. en el día de hoy vamos a hacer una review de este tabaco que no es la primera vez que lo fumo. Eh, lo he fumado ya en otras ocasiones por porque me, alguien lo ha tenido y he tenido la oportunidad de probarlo. Y en ese momento he sacado mis propias conclusiones que no han sido demasiado buenas. Eh, no recuerdo haber tenido una buena impresión de este tabaco. De hecho, recuerdo haber tenido una mala impresión, pero no recuerdo por qué. Entonces, vamos a comprobarlo. Ah, en cuanto a la caja, a mí me gusta mucho, me gusta mucho este color. No creo que enfoque correctamente, pero se trata de un azul verdoso, como podéis ver. Un azul pequeñamente, ligeramente verdoso. Y la caja tiene como ese suave Ah, plástico clásico de las cajas de tabaco, no es nada a destacar. pero bueno, lo único a destacar es que se llama Malboro Touch y que es eh, azul la caja. ¿Por qué Malboro? ¿Por qué Malboro? ¿Por qué Malboro? ¿Por qué hay bla bla bla? ¿Y por qué Malboro? O sea, Malboro en todas partes. Vamos a abrirlo y ver qué hay dentro. Tenemos el papelito clásico envolviendo, eh, clásico envolviendo los cigarrillos, que se quita con facilidad. Y aquí tenemos los cigarros en sí. Entonces, ¿qué podemos comentar de esto? En primer lugar, aquí podemos ver el cigarro. Es un cigarro blanco, enteramente blanco. Es algo bastante atractivo en mi opinión, es decir, le da ese toque característico que le podría interesar, por ejemplo, a estudiantes, ¿no? a gente que les encanta ese look más limpio en sus cigarros, porque al fin y al cabo, fumar, además de un placer, eh, se trata también de, una actividad social ¿no? y también en parte de moda. Entonces, puedo entender perfectamente que haya gente que le importe cómo se ven los cigarros. Ah, a mí me gusta también que se vean guay. Yo que sé, he visto cigarros negros como con Black Devil, y me encanta, me encanta cómo se ven las cigarras negros. En cuanto a los blancos, a mí no me llama mucha la atención. Ah, pero por aquí podemos ver que pone Marlboro Gold. No creo que se vea. Eh, sorry, Marlboro Tats. Solo pone Marlboro, de hecho. Ah, no, pone Marlboro Tats. Y veo que tiene una línea de perforación que se ve bastante bien. Así que bastante bien por ahora. El filtro es bastante largo, bastante grueso, muy, muy bien, muy grueso, muy firme, lo que nos puede indicar que sea más difícil coger aire. Y esa es la sensación que da, pero no se coge ningún sabor. Lo único que sí que puedo observar, amigos míos, que esto sí que es ah, algo muy clásico de Marlboro, y es que los cigarros están bastante pobremente empacados. Es decir, a Marlboro no les gusta rellenar los cigarrillos demasiado bien, los deja bastante sueltos, no, no tan apretados como podrían estar. Y eso hace que, digamos que la robustez y la sensación que da este tabaco, este cigarrillo, es, pésima. Es decir, da una sensación de muy mala calidad, porque el papel se empieza a arrugar, ya que no está completamente firme. No sé si lo podréis apreciar, se empieza a arrugar, a arrugar y es muy, muy delicado. No hay que ofrecer ningún tipo de presión ni nada para, doblarlo o algo así. Y simplemente da una sensación fea. Es decir, muy fea. No tengo otros cigarros para comparar ahora mismo, pero podéis coger cualquier cigarro que sepáis que sea bueno, por ejemplo eh, American <laughs> Spirit, y, y compararlo, porque bueno, es decir, es muy fácil, esto llama mucho la atención, es decir, es muy fácil darse cuenta de que esto es mm, lamentable a mí no me gusta nada y yo lo veo como algo bastante negativo. Pero de todas maneras, si el cigarro acaba siendo espectacular, no ocurre nada, ¿verdad? Es decir, se perdona. Así que vamos a ver qué impresión nos da este cigarro. Ok. Lo primero que le da me ha dejado un poco indiferente. Eh, no me ha dado una buena sensación en la boca, pero no he podido llegar a apreciar todos los detalles, entonces vamos a ver. Tiene un sabor muy, muy tenue, es decir, no, tiene una sensación intensa en la boca ni en la garganta. Sí que se nota que no es eh, un tabaco demasiado limpio, es decir, a la hora de bajar no se nota tan fluido, tan suave y, y genial como otros tabacos. Es decir, se nota una pequeña molestia en la garganta y en la boca. Vamos a seguir viendo. Ok, vamos a ver cuál es el cuerpo del humo. El cuerpo no es gran cosa, tampoco. Ah, supongo que no es de extrañar, primero porque la línea de perforación es bastante grande, es decir, se puede ver claramente y también el filtro es muy grueso, lo que significa que seguramente el aire que tú consigas tener no va a ser tan denso ni, ni tan fuerte como podría llegar a ser. Pero también nos puede indicar esto lo mismo, el hecho de que no esté bien empacado el cigarro, que haya menos cantidad de tabaco. lo que sí que parece es que la dirección que tomaron con este cigarro era más algo algo más moderno, ¿no? Es decir, la sensación es bastante ligera en la boca y en la garganta a la hora de entrar, no molesta mucho y pues te da esa sensación de que estás fumando algo suavecito, ¿no? Algo agradable, aunque no lo es realmente. Es muy, muy, muy suave este tabaco. Pero a la hora de entrar sí que notas cierta, cierta molestia, ¿no? Como que el humo no, está, no es demasiado limpio, el, el tabaco. Y por supuesto, al estar tan poco apretadito, el cigarro se consume muy rápido, pero bueno, se está consumiendo bastante bien, bastante recto y como sabéis eso a mí me encanta, así que... Vale. pues ya lo veis. La verdad es que no es mi favorito para nada, es decir, al dejar una sensación tan seca en la boca, eh, te obliga a beber algo junto a este cigarro. Y todavía no he probado cómo son las bebidas junto a este cigarro, pero no veo que tenga ningún sabor, nada que aporte algo interesante ¿no? a la hora de combinarlo con otras bebidas. Entonces no creo que sea especialmente, especialmente agradable en ese sentido. vamos a hacer otro cuerpo ya que se está terminando. Sí, es lo que hay, es decir, no es lo peor que he visto, pero no es excelente, digamos. Así que vamos a terminar con esto el filtro es bastante grande, entonces eso también hace que haya menos tabaco aún, porque la longitud sigue siendo la misma que los eh, cigarros normales. así que bueno, vamos directamente a las impresiones. de Marlboro Touch. ¿Lo volvería a fumar? Es posible que si estoy de fiesta o algo y alguien me ofrece lo fume de nuevo, pero yo no lo volvería a comprar, desde luego. Es decir, no tiene nada que me llame la atención, además del nombre y lo bonito que es el color de la caja. Y en general Marlboro es una marca que está empezando a no gustarme nada por ver cómo trata a los usuarios, a los compradores. Es decir, al fin y al cabo, si tú empacas los cigarrillos de una manera que sea la más eficiente para ti, pero la más desagradable para tus usuarios, para la gente que compra tus productos, pues significa que no te preocupas por, por ellos. Es decir, ellos Marlboro es la marca que más vende del mundo. Ellos entenderán de marketing, yo no. Y está claro que esto está enfocado a gente joven seguramente. Mm, gente que busca algo más moderno, con un look más llamativo, ¿no? Por ser blanco y la caja azul. Mola, sí, pero bueno. Eh, ¿Qué nota le daría al Marlboro Touch? Pues el cuerpo no me ha gustado. Esto para mí es un, es un gran problema. <laughs> No me gusta nada el sabor no es nada a destacar, no es algo que vayas a recordar y no es algo que, te, haga que te apetezca fumar otro, otro cigarro. Y, y la sensación que te queda en la boca es muy seca, nada agradable. Así que para mí esto es un 6. Es decir, ¿es fumable? Sí. ¿Te va a gustar fumarlo? Posiblemente si te gusta el tabaco que sea simplemente suave. Y además es bastante barato, cuesta 4 euros. Hay cajas que cuestan un poco más y además algunas que cuestan 5 euros incluso. Así que dentro del precio está bastante bien. Pero bueno, hay opciones mucho mejores, incluso para cigarros que sean más suaves, que no es mi estilo realmente, pero, pero uno sí que sabe valorar cuál es un buen cigarro suave, porque a la hora de fumarlo te sienta bien y te gusta. Esto no especialmente para mí, eh, al menos. Así que, sí, un 6. Y eso es todo. Espero que os haya gustado mi review. Es un poco larga. Eh, más o menos siguiendo la línea de mi canal. De nuevo quería daros las gracias a todos, no estoy seguro de que vaya a subir muchos más vídeos en el futuro próximo, pero quizás sí, porque al fin y al cabo es divertido dar tu opinión, ¿no? Y veo que hay gente que, a la que le interesa mucho. Por supuesto he leído vuestros comentarios y he visto gente que me ha pedido cosas en concreto, como he mencionado antes, y por supuesto que lo traeré, porque, ¿por qué no? Em, pero sí, por ahora yo espero que estéis bien, que hayáis tenido una feliz Navidad y que tengáis un buen año. Este año ha sido muy raro, el más extraño de mi vida, sin duda, y también uno de los más guays. Así que espero que al menos haya sido algo agradable para vosotros, porque ha sido un año difícil y lo comprendo. Pero bueno, siempre hay que seguir tirando hacia adelante, supongo, y ya sabéis, siendo siempre mejor. Así que por mí eso es todo por mi parte. Así que espero que tengáis un excelente día y nos vemos en la próxima. Fumad siempre con cuidado.